В месеца на семейството в Т-маркет може да пазарувате изгодно любимите си продукти в специалните ни семейни упаковки. От 23 до 28 този месец вземете 500 грама кафе само за 3,99 и 2 литра нектар само за 3,19. Т-маркет – практичният избор.